Каково это — жить без чувств? Никогда в жизни не ощутить радости и грусти, счастья и горя. Это кажется подарком судьбы, независимость от людей и даже собственных эмоций. но судьба не так глупа и любит устраивать сюрпризы. Вкусный кофе. Правда, горячий очень. Тебе не больно? Мне не бывает больно. Серьезно? Как ты нашел меня? Не такая уж ты сильная. Вижу, вы уже познакомились. Это Лёша. Он один из нас. Он обещал не творить глупости, но, видимо, так не бывает. Я... Да, да, знаю. Суперсильная. не чувствуешь боли, да? Я Рея. Меня зовут Рея. А ты... Ну да так. Бесполезно как-то. И однажды все чувства откроются тебе через любовь. Сначала ты чувствуешь страх, не в силах сдержать собственных эмоций – Это тебе. Ре, значит, революция. Моя бабушка хотела продолжить советское воспитание и традиции. Это имя тебе подходит. Послушай, я не могу дать тебе того, что ты хочешь. Ну, если не попробуешь, так и не узнаешь, правда ведь? Ты должен понять. Я не только не чувствую боли или усталости, я не чувствую вообще ничего. Радость, печаль, злость, любовь. Для меня это просто слова. Думаешь, меня это остановит? Я устала притворяться, что что-то чувствую. Я делала это всю жизнь. Я не прошу тебя притворяться. Неужели ты не хочешь, чтобы тебя любили? Это мне решать. Но ну, ты же понимаешь... Я не прошу тебя ничего. Просто будь рядом. Будь собой. Любовь сбивает нас с толку. Стоп! не стрелять! Нам их надо брать живыми! Назад! За ними! Это кто еще кого возьмет? Так просто нам от них не оторваться. Нельзя, чтобы они нашли лагерь. Уходите, мы их задержим. Куда дальше? Есть план. Ты чувствуешь готовность пожертвовать собой. Нам от них не оторваться. Уводите его. Ha ha ha! основа жизни. И если ты получил этот дар, ты никому не позволишь отнять его у тебя.